Hey N-Blocks, Pascal hier an der Oberrheinhalle in Offenburg. Hier ist gerade die Sonne aufgegangen und wie ein Sonnenaufgang in der Luft aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und wie immer, danke fürs Zuschauen.